Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar Power of Girls. Todos os monstros atacam. Nesse jogo a gente controla o Dynamo, que é o Megazord das meninas. <laughs> Abaixou? Esse jogo faz parte dos games da Cartoon Network. Se você quiser ver a lista completa, ela vai estar tá aqui no card. Toma! Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se, eu leio todos os comentários. Seu feedback é muito importante. Esse vídeo também faz parte do nosso top com os melhores jogos de Flash e de Shockwave. Esse já é o terceiro vídeo, se você quiser conferir os outros eu vou deixar também aqui no card. Socão nele! disparar! Um já foi! Vamos para o próximo! Comenta aqui se você assistiu os desenhos da Cartoon Network. Tem que tentar prever o que o inimigo vai fazer. Essa, já dispara tudo, né? Não dá mais pra ele não, apela mesmo! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O mais legal é que o cenário é totalmente indestrutível. <laughs> Tem muito jogo moderno saindo que não tem isso, velho. <laughs> Tinha muito marmanjo que assistir esse negócio aqui. Se você acha que Flash só tem jogo ruim, é porque você não viu os jogos dessa lista. Perceba que o design da Dynamo é a mistura das três personagens. Socão nele! O jogo é simples, mas é bem da hora. Com certeza um dos melhores jogos. Errou! É isso aí, vamos pro próximo! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like, hein? Ah, maldito! Fica quieto aí! Dia 31 de dezembro vai ser o fim do Flash. Isso significa que todos os jogos que rodam em Flash vão parar de funcionar. E, e para solucionar esse problema foi criado o Flashpoint, um programa que permite baixar este e outros jogos, Flash, Shockwave e outras plataformas também. Para fazer o download é só acessar o link que vai estar na descrição do vídeo. <laughs> Ah, esse jogo é um verdadeiro teste de reflexos. Olé! Isso! Ainda tem isso, tem que, tem que prever e ainda executar no tempo certo. Agora! Isso! Beleza! É isso aí, conseguimos! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!